Wildlife, Radio. Radio. Epen, zeg ik toch niet? Hoor je dat jongens? Lopen zegt hij. Malieveld op, wegwezen. Wat dan? Wat dan? Rutte staat onder verdenking van fraude en massamanipulatie. Het vertrouwen in mij persoonlijk heeft grote schade opgelopen. Eh, moet ik me met alle zaken eh, bemoeien. Hugo de jongen sprong nog bij met het argument dat hij het zo niet bedoelde. Maar het Nederlandse volk trapte er niet meer in. Dit is net binnen. 16 miljoen mensen besmet met het mediavirus. Het virus verspreidt zich voornamelijk via de Nederlandse publieke omroep. Vooral het 8 uur journaal is extra besmettelijk. De toch al niet zo snuggere RIVM adviseert vooral de tv uit het raam te gooien. Naar buiten te gaan en weer te gaan leven. This Justin. World on Bananas Newscast presents. People finally stood up against Grapperhaus doctrine. He was beaten by farmers and then fed to the pigs. The political party for animal rights made a complaint and were rioting out in the streets. Godverdomme kabinet, luister eens een keertje, godverdomme. Back to some fucking music. Daar zitten ze! Godverdomme! Zeg maar iets tegen. Hey Rutte, hey Grafhaus, Gauw een keertje luisteren. Hou een keertje op met alle bedreigingen. Stop ermee. Grafbak dat je er bent. Weet je, je maakt de hele horeca naar de kloten. Stop ermee. In beziel. Daar zit je. Hey, Rutte. Hey. Goddomme. Grafhuis. domme. Holland gaat aan de kloten door dit kabinet. Eh, ben je niet bang dat je zo'n boete van 4000 euro krijgt? laatste. En rip the knob off. Oh, ben je Nee, nee, nee, jullie! Marcheren, denk wat je ziet. Bankjes leeg, iedereen weg. Lopen, zeg ik toch of niet? Hoor je dat jongens? Lopen zeg? zegt die veld op, wegwezen. Lopen. Slaven, oproep. Lopen, laatste wacht. Lopen, graag. Lopen. Die Lopen. Lopen, Wildlife, Radio. Radio. In the news today, 300 people were arrested for bringing their brain to their workplace. According to the new normal, thinking is strictly forbidden outside the range of your home. There you will be monitored by our 5G technology for your thoughts and habits. All this will make you happy. We will free you from having any natural contact with the world anymore. In more news, over to Lady Buttkiss. 100 politieagenten op hun knieën voor protesteerders in Amsterdam Museumplein. Ze vragen om vergiffenis aan de mensen van Nederland. Bill Gates gearresteerd voor massamoord en genocide. We're taking things that are, you know, genetically modified organisms and we're injecting them in little kids' arms. We just shoot them right into the vein. African bodies have been used as lab rats for many years for Big Pharma. They are using us for trials, they are using us for testing, but as an African, I say no more. Ab Osterhoes betrapt met zijn vingers in de koekjestrommel. Levenslang geëist tegen leden die samenkwamen bij Davos. Het nieuwe dapper is nadenken en de nieuwe luiheid is gehoorzamen. A new discovery proved that purring is a cure against COVID-4. Terug naar jouw dokter Fuckface. Wildlife Radio. 저희처럼 verlaten in de richting van de A12. Malikov, niet te laat, wordt even wel gebruikt. niet gaan zitten voor je land. Ja, man. Opstaan voor je land, man. Hey, we kijken op de grond zijn mensen. Zitten! Zitten! statuur nog hier bij gaan in de Hoe weet dat zitten? Hoe weet je dat? Wat dan? Wat dan? Hey! Demonstranten verwijderd u van het in richting van de A12. is u zich niet verwijderd, zal geweld te worden gebruikt. Je moet Hier of geweld zou worden gebruikt. Demonstranten verwijderd in de richting van de afvalers. Dienen zich niet verwijderd zal geweld worden gebruikt. nee, Thank you. 非常疼 verschrikkelijk. Erg, hè? Nou, getuige dat u geslagen bent. Ik ben getuige dat u geslagen bent. Dat nou, was monopolie. Je best achter een boom gaan staan, Barbara. Ja, ik wil even kijken hoe het Doe het even normaal! Kijk hem nou. daar! Goed bij joh! Zeg het niet, Thank you. Volgende week. Amsterdam volgende week, jongens. Oké, morgen. Wildlife Radio. Radio. Radio.